Բարև ձեզ։ Okay, ուրեմն մենք ստեղծեցինք մի հրաշալի կայք, ունենք HTML, ունենք CSS, ունենք JavaScript, այդ ամենը ոնց որ կպցրել ենք իրար, բայց ինչպես կարելի է դա դնել այսպեսած web-ի վրա, որպեսզի մեր ընկերները եւ նույնիսկ անցանորդները կարողանան գան եւ նայեն եւ օգտվեն մեր կայքից։ Այ այդ թեմայով մենք կխոսենք այսօր։ Ուրեմն, որպեսզի մենք հասկանանք ինչպես կարելի է մեր կայքը դնել web-ի վրա, մենք նախ եւ առաջ պետք է մի քիչ ավելի լավ հասկանանք web-ը ինչպես է աշխատում։ Ուրեմն, World Wide Web-ը դա իհարկե նստած է ինտերնետի վրա։ Իսկ ինչ է ինտերնետը։ Դա ուրեմն համակարգիչներ են, որոնք որ կցած են իրար, եւ ամեն համակարգիչը ունի մի հասցե, որին կոչում ենք IP address, IP հասցե, IP նշանակում է Internet Protocol, okay, IP address այդ ամեն համբյուտերը ուրեմն ունի մի հասցե եւ մենք կարող ենք ցանկացած համբյուտերից դեպի ուրիշ համբյուտեր, եթե իհարկե գիտենք իրենց հասցեն, ուղարկենք ինֆորմացիա, ինչ որ packet։ Okay, լավ, այդ sense abstract հասկացանք, որ ունենք տես packet-ներ, որ կարող ենք ուղարկենք մի տեղից մյուս տեղ, բայց web-ը ինչ ոնց է աշխատում, ասենք ոնց է աշխատում օրինակ Facebook-ը։ Եկեք ուսումնասիրենք։ Ուրեմն պատկերացրեք, որ ամենավերևը, որտեղ որ browser-ի վերևը են, որ հասցենք գրում, մենք գրենք HTTP։ HTTP նշանակում է, որ մենք օգտագործել ենք HTTP պրոտոկոլը։ Ինչ է պրոտոկոլ։ Դա ոնց որ օրենք է, որ երկու կողմը, եւ ուղարկողը եւ ստանողը համաձայնվում են, որ փաթեթի մեջ կլինի այս տիպի ինֆորմացիա եւ ես այս տիպի բանը կուղարկեմ, դու այս տիպի ռաքսական կտաս, Եվ այն եւ այլն, okay? Այդ պրոտոկոլն է HTTP։ Հետո գրում ենք այդ 157243.35, դա այդ IP հասցեն է, Internet Protocol հասցեն է, կոնկրետ այդ Internet Internet Protocol հասցեն, դա Facebook-ի հասցեն է։ Իրականում հենց այդ հասցեն, եթե դուք գրեք ուրեմն browser-ի մեջ, դուք կտեսնեք, որ Facebook-ը կբացվի։ Հետո, այս ինչ խուճուճ բաներ են, որ մենք հիմնականում երբեք չենք գրում իրականում, բայց մեկը ուսումնասիրենք։ Ուրեմն գրեցինք հետո 80։ Ինչ է այդ 80-ը։ 80-ը դա պորտի հասցեն է։ Ինչ նկատի ունենք պորտ։ Ուրեմնակ IP հասցեն, դա կոմպյուտերի հասցեն է։ Okay, հասկացանք, որ փաթեթը մի կերպ sense ինտերնետով պետք է գնանք հասցնենք այն վերջին կոմպյուտերին, որը ունի այդ հասցեն։ Լավ։ Բայց այդ համբյուտերը իր մեջ ունի բազմաթիվ ծրագիրներ, որոնք որ աշխատում են, չէ՞։ Հիմա համբյուտերը որ ստացավ այդ փաթեթը, որ ծրագիրին փոխանցի, որպեսզի այդ ծրագիրը ստանա ու ասի, «Ա, այս այն փաթեթն է, որ ես սպասում էի», ու անցի գործի։ Ուրեմն այդ portը այդ դա է ասում։ Այսինքն միտքը ինչ է, որ երբ որ համբյուտերը ունի իր մեջ տարբեր ծրագիրներ, ամեն ծրագիրը ասում է, «Okay, ես ուզում եմ աշխատեմ այս portի վրա»։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ փաթեթներ են գալիս հասնում են այդ համբյուտերին, համբյուտերը ասում է՝ «Ա, մի րոպե, այս պորտով որ ծրագիրներ, ա, դու էիր» եւ փոխանցում է այդ ստացած ինֆորմացիան այդ ծրագրին, որը հետո աշխատում է եւ իր գործողությունն անում։ Okay, հիմա, լավ, ու իսկ slash index.html-ը դե ինչ է դա ասում ենք, որ օքեյ, եկանք հասանք ուրեմն այդ այդ համակարգին, այդ IP հասցեով 80-ը որոշում է որ ծրագիրը, հա, համակարգի մեջ պետք է ստանա այդ ինֆորմացիան, եւ հետո այդ ծրագրին ասում ենք ծրագիր ջան, ինձ կուղարկես index.html ֆայլը որպեսի դե browser-ն է դա անցում, հա, որպեսի հետո browser-ը դա ստանա ու ասի, «Օ, օքեյ, ու նկարի էկրանի վրա ու մենք տեսնենք Facebook-ին»։ Հմ։ Ամ Okay, ուրեմն իսկ ինչ ծրագիր է աշխատում հենց այդ սերվերի վրա, հենց այդ համբյուտերի վրա, որը ստանում է այդ մեր խնդրանքը։ Ուրեմն այդ ծրագիրը կոչվում է server, հա, այսպես ասած մատուցող։ Մատուցող ծրագիրները կամ server ծրագիրները գիտեն, հասկանում են HTTP protocol-ը, հասկանում են, որ ստանում են այդ խնդրանքը եւ ասում են, «Oh, okay, /index.html» դա ենթադրում է ֆայլի անունն է։ Հիմա գնամ տեսնեմ այդ ֆայլի անունը որտեղ է։ Հա, էս է այդ ֆայլը, վերցնում եմ փաթեթավորումը եւ հետ է ուղարկում ուղարկողին։ Այսինքն շատ པարս։ Մենք երբ որ browser-ի մեջ ինչ որ խնդրանք ենք ուզում, գրում ենք դա վերևը, browser-ը այդ խնդրանքը ուղարկում է ինտերնետի միջոցով դեպի ինչ որ մի համբյուտեր, որը ինտերնետի վրա է, այդ համակարգին, ուրեմն մեջի ծրագրին փոխանցվում է պորտի պատճառով, հա, միջոցով փոխանցվում է այդ մեր ինֆորմացիան, այդ ծրագիրը հետո որոշում է ինչ ինֆորմացիա հետ ուղարկել։ Այդքան բան։ Հիմա այն ծրագիրները, որոնք որ հիմնականում web-ի կայքերն են մատուցում կամ ուղարկում, կոչվում են server-ներ, web server-ներ, okay? Այսինքն ինչ է ստացվում, որ կան համակարգներ ինտերնետի վրա, որոնք որ ունեն իրենց մեջ կամ աշխատացնում են իրենց մեջ ծրագիրներ, որոնք կոչվում են web server։ Այդ համակարգիչները նաև ունեն հասցեներ, Հետևաբար մենք կարող ենք իրենց ինչ որ ինֆորմացիա ուղարկենք այդ համակարգին եւ եթե portը, որ մենք նշենք, լինի նույն portը, որի վրա այդ web server-ն է աշխատում, այդ ծրագիրն է աշխատում, այդ ծրագիրը կստանա մեր ուղակաց ինֆորմացիան եւ ինչ որ լաքսա կտա, օրինակ ինչ որ ինֆորմացիա հետ կուղարկի։ Այս պարագայում ինքը հետ կուղարկի index.html file-ը, որը հետո browser-ը վերցնում է եւ նկարում է էկրանի վրա։ Այդքան բան։ Հիմա դե parza, երբ որ մենք ուրեմն հասցեում գրում ենք, մենք երբեք սենց խառը-խուրը հասցե չենք գրում, հա, վերջին անգամ երբեք Facebook մտե 157-ով, 240-ով եւ այլն։ Երբեք։ Դրա տեղը դուք ընդհանրապես գրում եք facebook.com Այդ մնացած ինֆորմացիան ոչ port-ն է գրում, ոչ index.html-ն է գրում, այդ ամբողջ ինֆորմացիան չեք գրում, բայց մեկը աշխատում է, այդ ոնց։ Հիմա բացատրեմ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ, երբ որ դուք գրում եք facebook.com, դա ինտերնետային հասցե չէ։ Ինտերնետային հասցեները թվային են։ Դա անուն է facebook.com-ը, չէ՞։ Հետևաբար առաջին բանը, որ պետք է լինի, այդ փաթեթը, որ մենք ստեղծում ենք, որ մեր browser-ը ստեղծում է, որ ասում է, ես ուզում եմ ինֆորմացիա facebook.com-ից։ Նախ եւ առաջ գնում է մի հատ ուրիշ համակարգին, որը կոչվում է DNS, domain name system domain name system-ը դա այդ domain name-ը, այսինքն անունը facebook.com օրինակ, որը ընդհանրապես անուն է, դա ոնց որ թարգմանում է դեպի այդ թվային հասցեն, հա? Այսինքն ինքը իր մեջ հասկանում է, որ այս անունից այս այս այս ինտերնետային հասցեն պետք է ստանանք։ Այդ հակմանությունը ուրեմն անում է եւ փաթեթը ուրեմն շարունակում է ուղարկել ինտերնետով։ Այդ փաթեթը շարունակում է արդեն, քանի որ թվային հասցեն ունի, գնում է հասնում է Facebook-ին։ Մի րոպե, բայց մենք port չենք նշել։ Okay, համբյուտերի Facebook-ը, Facebook-ի համբյուտերը ստացավ մեր փաթեթը։ Հիմա ո՞նց իմանա, որ ծրագրին փոխանցի, եթե մենք port-ը չենք նշել։ Ուրեմն sense բան, Երբ որ հիմնականում այդ սերվերները, web սերվերները, այդ համակարգիչները, որոնք որ ում դերը ոնց որ web-ի հետ աշխատելն է, երբ որ իրանք port չեն ստանում, իրանք հիմնականում ասում են, okay, port չեմ ստացել, դե ուրեմն 80-ը կօգտագործեմ։ Okay? Այսպես այդ ենթադրում են, որ 80-ն է լինելու։ Ու հիմնականում web server-ները, այդ ծրագիրները, որոնք որ մատուցում են web-ին, այսինքն ուղարկում են ֆայլեր web-ին, աշխատում են հենց 80 port-ի վրա, հենց որ ստացվում է մի տեսակ։ Okay, բայ ինչ իմանա, okay, ուղարկեց ուրեմն փոխանցեց այդ ինֆորմացիան web server-ին, բայց web server-ը չգիտի ինչ ուղարկի, չէ՞, մեզ։ Մենք չենք նշել, որ մենք ուզում ենք index.html կամ ինչ որ հատուկ file կամ ինչ որ հատուկ ինֆորմացիա։ Մենք ուղղակի ասել ենք ուզում եմ։ Բայց ինչ ենք ուզում, մենք չենք նշել։ Հետևաբար web server-ը ինչ է անում։ Ինքը ասում է, okay, ես քանի որ չգիտեմ դու ինչ ես ուզում, բայց գիտեմ ինչ որ բան ես ուզում, բայց դու չես նշել դու ինչ ես ուզում, ես կենթադրեմ, որ դու ուզում ես index.html ֆայլը։ Okay? Այսինքն ինչ է ստացվում, web web server-ները հիմնականում, երբ որ չգիտեն ինչ ուղարկեն, ուղարկում են index.html անունով ֆայլերը։ Եվ ահա, այսինքն մնացած է այդ 80/index.html-ը, այն IP հասցեն եւ այլն մեզ պետք չի գրել, որտեվ սովորական domain անունից, օրինակ facebook.com-ից, կա համակարգ, որը կթարգմանի դեպի այդ թվային IP հասցեն, ինտերնետի հասցեն, Փաթեթը հետո երբ որ տեղը հասնում համբյուտերին, համբյուտերը պորտը չի տեսնում ու ուղակի փոխանցում է այն այն ծրագրին, որը աշխատում է 80 պորտի վրա, Եվ այդ ծրագիրը, քանի որ ոչ մի web server-ը, այսպես ասած, որը ոչ մի կոնկրետ ինֆորմացիա չի ստանում, թե ինչ ենք մենք իրանից ուզում, ենթադրումը ասում է, թե ոչ են ասել, index.html-ը ուղարկում։ Index.html-ը հետա ուղարկում մեր համակարգին, մեր browser-ին, որը ստեղծեց այդ packet-ը եւ ուղարկեց, մեր browser-ը ստանում է այդ HTML-ը ու ասում է, հոբ, ես browser եմ, ես գիտեմ ոնց նկարեմ HTML-ը, դա անում է եւ հա, facebook.com-ը հայտնվում է մեր էկրանի վրա։ Հիմա, եթե մենք ուզենանք մեր կայքը դնել web-ի վրա։ Ինչ է պետք անել։ Դա նշանակում է, որ մեզ պետք է մի հատ համբյուտեր, որը ունի մի հատ ինտերնետային հասցե, որը ստատիկ է, այսինքն այսինքն չի փոխվում, հա որպեսի մենք մեր ֆայլերը դնենք իր մեջ, հետո աշխատացնենք մի հատ web server, այդ ծրագիրը, web server-ը, որը ուրեմն ոնց որ կմատուցի մեր տրված ինֆորմացիան web-ին, այսինքն երբ որ ուրիշ համբյուտերները ուղարկեն packet ասեն, այդ հասցեին ու ասեն ուզում եմ, ինքը ուղարկի մեր ոնց որ ֆայլերը, մեր index.html-ը, մեր CSS-ը եւ այլն դեպի այդ համակարգիչը, որտեղ որպեսի այդ համակարգիչը ոնց որ էկրանի վրա նկարի։ Հիմա մենք կարող ենք առնենք մեր մեր համակարգիչները, ոնց որ միշտ միացրած պահենք, իրանց հետևենք, հատուկ այդ static IP առնենք, հա, այսպես ասած IP հասցեն այնց հավելորդ գումար տանք, որպեսի երբեք չփոխվի եւ այլն եւ այլն։ Բայց անիմաստ է կան ուրեմն ընկերություններ, որոնք որ այդ ամենը մեզ համար անում են։ Այդ ընկերությունները կոչվում են web hosting ընկերություններ, որոնք որ տրամադրում են web hosting service-ներ։ Բազմաթիվ կան ինտերնետում, ուղղակի Google արեք web hosting services ու կտեսնեք հազարավոր կան տարբեր գներով, կան անվճար, կան վճարովի, կան ուժեղ, կան թույլ եւ այլն։ Կարճ ասած, ընտրում եք այն ինչ որ ուզում եք, երբ որ ընտրում եք եւ ոնց որ գրանցվում եք մտնում եք մեջը, ինքը արդեն ասում է, okay, ֆայլերը ոնց որ գցի ստեղ եւ վերջ։ Եվ էս էս էլ ոնց որ իմ ինտերնետային հասցեն է, այդ ինտերնետային հասցեն ոնց որ տուրենգերների թող գցեն բրազորի մեջ եւ կտեսնեն ձեր կայքը։ Շատ լավ, հիմա դե parza հիմնականում մենք այդ ինտերնետային հասցե չենք սիրում տալ ընկերներին, քանի որ տենց թիվ գրելը browser-ի մեջ մի քիչ տհաճ է։ Հետևաբար լավ կլինի, որ մենք տանենք մի հատ սիրուն անուն, օրինակ facebook.com-ի պես, հա, ուղղակի domain անուն, այսպես ասած։ Ուրեմն կան ուրիշ ընկերություններ, որոնք որ նաև ուրեմն վաճառում են domain անուններ, domain name, հա, Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք register անենք կամ գրանցենք ինչ որ domain անուն web-ի հետ, հա, մենք կարող ենք օգտագործենք GoDaddy կամ հազար ու մի ընկերություններ կան, որոնք որ դա կանեն, ուղղակի Google արեք domain name registration ու հազար ու մի ընկերություններ կգան, Անդեղ հիմնականում սկսում է այս տիպի բանով, այսինքն ինքը text box է տալիս, ասում է մի հատ գրի այն domain անունը, որ դու ուզում ես, եւ search ես անում, Եվ ինքը նա կասի այդ անունը արդեն օգտագործվում է, թե ազատ է։ Իսկ եթե ազատ է, ինչքանով նա ինչքանով է նա պատրաստ վաճառել այդ անունը ձեզ, հա։ Կարճ ասած առնում ենք դա եւ ընդհանրապես մնաց ուրեմն այդ IP-ն, այդ այդ web web host server provider-ին կապցնել այս domain-ի հետ, որպեսզի ապագայում երբ որ մարդիկ գրեն ձեր domain name-ը, գնա դեպի այն այն համակարգին, որը ունի ձեր ֆայլերը, այն web hosting service-ը որը հետո ձեր ֆայլերը կուղարկի browser-ին եւ browser-ը կնկարի էկրանի վրա։ Այդքան բան։ Ամենահեշտ վարիանտը, որ ես գտել եմ, թե ինչպես կարելի է շատ շուտ եւ շատ པարզ, ուրեմն մեր կայքը գցենք web-ի վրա, դա օգտագործել GitHub կայքը։ GitHub-ը իրականում ինքը գործիք է, որ որ հնարավորություն է տալիս ինժեներներին, ծրագրավորողներին իրանց ֆայլերը, իրանց պրոյեկտները upload անել որպեսի ուրիշ ինժեներներն էլ կարողանան իրանց քաշեն եւ վրան աշխատեն եւ այն եւ այն։ Ինքը շատ օգտակար գործիք է եւ իր մասին հավելյալ վիդեոների հղումները ես կդնեմ այս վիդեոյի տակ։ Բայց հիմա եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է ուրեմն այս մեր hello կայքը, հա, որ մենք ստեղծեցինք, շատ բարձ, գցենք web-ի վրա օգտագործելով GitHub-ը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ բացում ենք մի հատ browser եւ գնում ենք github.com։ Ուրեմն գրանցվում եք Okay, երբ որ գրանցվում եք, ուրեմն ստեղ գնում եք plus, ստեղ եւ ասում եք new repository, հա, ստեղծում եք new repository եւ այստեղ, որտեղ որ գրված է repository name, գրում եք ձեր username-ը, հիմնականում ստեղ է գրված rmschamn email .github.io Okay, հենց տենց, ուրեմն ձեր username-ն եք գրում, հետո .github.io, հենց այդպես, okay։ Այդքան բան, հիմա գրում ենք create repository, Ահա, ստեղծեցինք։ Հիմա մենք կարող ենք ոնց որ գիտը դա բավականին հետաքրքիր համակարգ է, եւ եթե գիտի մասին գիտեք, խնդրեմ կարող եք ուրեմն գիտի միջոցով upload անեք ձեր ֆայլերը ստեղ։ Եթե գիտը ձեզ համար նոր է, շատ པարզ, ընդհանրապես կլիկ եք անում ստեղ upload an existing file։ Եվ ստեղ գցում եք բոլոր այն ֆայլերը, որը մեր ոնց որ կայքի մեջ են, հա, լինելու։ Այսինքն այս ֆայլերը վերցնում ենք, այս sense, եւ քաշում ենք, գցում ենք ստեղ այսինքն մեր index HTML-ը, մեր JavaScript-ը եւ մեր CSS-ը, հա։ Երբ որ գցեցինք ստեղ, սխում ենք commit changes processing your files։ Ահա, խնդրեմ։ Հիմա ուրեմն մեր ֆայլերը հիմա հայտնվել են այս ոնց որ գիտում, հա, եւ մենք կարող ենք իրենց click անենք եւ կարող ենք իրենց տեսնենք եւ այլն եւ այլն։ Okay։ Հիմա եթե մենք հիմա բացենք մի հատ նոր բան tab եւ գրենք rmschem@ github.io այն պրոյեկտի անունը, հա, բայց անպայման պետքա տենց լինի, պետքա ձեր username-ը լինի, հետո github.io եւ դա աշխատացնենք, խնդրեմ, մեր կայքը, այն որ մենք upload արեցինք, հեսա։ Այսինքն այս նույն հասցեն մենք կարող ենք տանք մեր ընկերներին, իրանք մտնեն եւ տեսնեն։ Լավ է, չէ՞։ Okay, իսկ եկե իսկ ինչ ոնց կարող ենք անենք, որպեսզի սա փոխենք մեր ուզած դոմենին, հա? Պատկերացրեք մենք չենք ուզում օգտագործենք այդ github.io-ն, մի տեսակ չենք ուզում օգտագործենք, ուզում ենք մեր դոմենը օգտագործենք։ Այդ ժամանակ ինչ ենք անում։ Նախ եւ առաջ պետք է առնել domain name։ Ես օգտագործում եմ Dreamhost եկար ժամանակ, հենց որ Dreamhost-ի մեջ կմտնեմ։ Հեսա որ բացվի, login, la la la Okay, մտա։ Հիմա, ստեղ կա registration, հա, domain registration, էլի եմ ասում, անպայման չի Dream Host-ը օգտագործեք, հազարը մի ուրիշ կայքեր կան, որոնք որ հնարավորություն են տալիս ստեղծել կամ գրանցել domain անուն։ Ստեղ գրում ենք ինչ-որ անուն, չգիտեմ, hopper.am, օրինակ, եք տեսնեք այս hopper.am-ը հետաքրքիր ավեցած հա, է, թե չէ։ Ա, hopper unavailable, ինչ որ մեկը վեցել է։ Իսկ hopper.tech այդ մեկը կարող է ազատ լինի։ Ու հոպարդա թե ու շաբական էժանա 3 դոլարա եղած չեղած։ Կարճես աս տենց գտնում եք ձեր ուզածը եւ առնում եք, օքեյ։ Ես ուրեմն առա այս վերջերս ruben.meshen.tech։ Դենց որ եկեք դա օգտագործենք։ Ուրեմն եթե գնանք manage domains, ստեղ ստեղ իմ դոմեյններն են, հեսա ruben.meshen.tech։ Մտնում ենք իրա DNS ինֆորմացիայի մեջ, DNS ուրիշ կայքերում կարող է լինի advanced DNS կամ DNS settings կամ DNS configuration, ինչ որ տես մի բան։ Ամ okay, այդ տեսնում եք, թե add custom DNS records։ Այ այ դա եմ ես պետք։ Okay, հիմա ինչ պետք է ստեղ ավելացնենք։ Ուրեմն նայեք, եթե մենք մտնենք git Google անենք GitHub um cust, uh, GitHub pages custom domain։ Մի րոպե, մտնենք IS manager custom domain։ Եվ ստեղ կլինի GitHub-ի IP հասցեները, հես են։ Տեսնում եք այս հասցեները, այս GitHub-ի հասցեներն են։ Ինտերնետային IP հասցեներն են, հա, այսպես ասած։ Այս հասցեները մենք պետք է ավելացնենք որպես այսպես ասած A record։ Հիմա տեսեք ոնց ենք դա անում։ Ուրեմն ստեղ տեսնում եք type A-ա գրած։ Value արժեքը, այսինքն ստեղ դնում ենք այդ IP հասցեն, comment-ի մեջ կարող ենք գրենք GitHub։ Ինչու՞ չէ։ Դա արդեն մեր համար է, ավելացնում ենք։ Մա, okay, ավելացավ։ Հիմա պետք է հաջորդը էլի ավելացնում ենք add record հետո հաջորդը 4 հատ կա հեսա բրցնում ենք հեսա հեսա քիչ մնաց դիմացեք սա էլ ենք ավելացնում add record բաբամ եւ վերջինը իհարկե ստեղ էլ սենց ենք անում Եվ ասում ենք add ուրա, հա, հեսա, ուպ, add record։ Ահա, խնդրեմ, հիմա մենք ունենք ուրեմն այս երեք ոնց որ A record-ները, հա, որոնք որ հղում են դեպի մեջ ոնց որ DNS-ից հղում են դեպի այդ GitHub-ի հասցեներին։ Հետո էլ ինչա պետք անել։ Մի հատ քայլ է մնացել, որ մենք ստեղ պետք է գնանք settings, մեր պրոյեկտի մեջ պետք է գնանք settings, Ահա, եւ self settings-ի մեջ, եթե իջնեք ներքև, ստեղ կլինի, որը, հա, custom domain, ստեղա։ Ստեղ գրում եք այդ domain-ի անունը։ Իմը ոնց որ rubenmeschian.tech էր, եթե չեմ սխալվում, save եմ անում։ Բալալա, okay, այդքան բան։ Հիմա եկեք տեսնենք, եթե ես գնամ ուրեմն rubenmeschian.tech Տարա, աշխատեց։ Հիմա եկեք ուսումնասիրենք տակից ոնց որ այդ փաթեթները, որ գնում են եւ պատասխանները, որ գալիս են։ Ուրեմն դրա համար մենք ուրեմն անում ենք inspect, որպեսզի DevTools-ը բացվի եւ մտնում ենք network-ի մեջ։ Այս բանը դադարք է, չէ՞։ Եկեք թարմացնենք կայքը։ Ահա, խնդրեմ։ Հիմա եկեք ուսումնասիրենք ինչ է կատարվում այստեղ։ Ուրեմն սա առաջին խնդրանքն է եկեք բացենք իրեն։ Ինչպես տեսնում եք, խնդրանքը ուղղակի ասեց, ես Ruben Merchant.tech-ից դա, դա ուզում եմ։ Բայց այդքան բան, չենք նշում ինչ, հետևաբար server-ը, երբ որ ստանում է GitHub-ի կողմից այդ աշխատող server-ը, երբ որ ստանում է, ասում է, okay, ոչ մի բան չի նշված, լավ, չկա, չկա, index.html-ը կուղարկեմ։ Response-ը եթե բացենք, խնդրեմ, հենց դա էլ ուղարկում է։ Սա այն ինֆորմացիան, որ ինքը հետ է ուղարկում, հա, index.html-ը։ Հիմա այս HTML-ի մեջ մենք ասում ենք հոպ, հոպ, հոպ, ինձ պետք է այս style.css ֆայլը եւ script.js ֆայլը այդ ժամանակ արդեն խնդրանքը լինում է ավելի ճշգրիտ։ Այսինքն այս անգամ, օրինակ, երբ որ մենք CSS-ն ենք ուզում, չէ, մենք request-ի մեջ ասում ենք request.text/style.css։ Այսինքն այս անգամ մենք արդեն նշում ենք ինչ ենք։ Եթե չնշենք, ելի index.html-ը կուղարկեր, չէ։ Բայց քանի որ մենք նշում ենք style.css, ինքը կոնկրետ դա է մեզ ուղարկում։ Նույնպես մենք նշում ենք script.js եւ ինքը դա է մեզ ուղարկում այդքան բան, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մեր browser-ը, երբ որ մենք իրեն տալիս ենք այս հասցեն, նախ եւ աճ ուղարկում է ոնց որ DNS-ին, որը սա թարգմանում է դեպի IP հասցե, այդ IP հասցեով գնում է գտնում է GitHub-ի կոմպյուտերին, որի վրա աշխատում է մի server, որը ունի իր մեջ մեր upload արած ֆայլերը, որը ինքը մեզ մատուցում է, այսինքն հետ է ուղարկում եւ երբ որ նրանք վերադառնում են, browser-ը օգտագործում է այդ ֆայլերը եւ նկարում է մեր կայքը էկրանի վրա։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առայժմ